What's up guys, selamat datang dan selamat kembali ke channel Sorry tak, kamu mau kongsi dengan kita 5 tips untuk improve kita pun tackle dalam training dan juga dalam game ha, Tapi sebelum kita mulakan video, jangan lupa tekan dekat di bawah ya ha, Tekan button subscribe untuk subscribe ke channel kami ha, Sasi terlepas dalam video-video yang kami akan post dalam masa yang akan datang tu So tanpa mau ngasah, jom kita mulakan video tip yang pertama bila kita orang hit atau bila kita orang tackle jangan lupa pakai bahu kita orang. So bila kita orang pakai bahu kita orang yang akan produce kira aggressive hit and kita orang akan prevent injury. Uh, so maksudnya kita orang pun shoulder tu si akan dislocate sebab kita orang pakai bahu kita orang bukan pakai shoulder joint. Okay, tip nombor 2 pakai boxer arm. So boxer arm tu macam kita orang dah pernah anggar lah dalam video tu ha, bila pakai boxer arm tu kita akan si terbiasa untuk extend tangan kita orang ke tepi so kita akan extend tangan ke depan je so bila kita orang pola macam tu kita orang senang nak wrap tangan di antara kaki opponent so maksudnya opponentnya si mudah terlepas daripada kita orang pun tackle ha. Tapi kita kena ingat selalu bila box arm kita nak pakai jangan lupa untuk generate momentum sikit. So bila kita orang tackle opponent kita orang siakan ke depan tapi nya akan ke belakang sikit. Hmm. So tip nombor tiga, aim untuk nya pun seluar. Bila kita orang aim seluar, nya automatic akan aim ke area paha opponent. So nya akan prevent kita orang commit high tackle and at the same time opponent kita si mudah bergerak and dapat tumbang juga. Uh, so nya tumbang ke depan nya tumbang ke belakang ia terpulang dengan momentum kita orang. Momentum kita orang kuat nya boleh tumbang ke belakang. Uh, kedak kita orang nanggal dalam rugby world cup bila nya orang tackle nanggal opponent nya gugur ke belakang. Hmm kita orang mau tackle kedak ya. So rajin-rajin lah praktis lalu. Tip ke empat, Cheek to cheek ataupun pipi ke pipi soalan galah dalam video tu yang kami pola tu uh, bila pola cheek to cheek tu ni akan tolong kita orang membiasakan pipi kita orang oh kepala kita orang di luar di bahagian luar paha opponent so kita orang si akan terperangkap bila opponent gugur ke depan so kami pola situ uh, pakai punching bag lah sorry lah saya dah barang ni <laughs> so bila kita orang tackle kepala kita orang dekat luar atau oh, dekat paha bila opponent gugur ke depan kepala kita orang siap kena timpa so kita selamat cedera injet Teresia ha, so jangan lupa biarlah nyebelah sini nyebelah kiri kan nyebelah kanan ke kan. jangan lupa aja pipi mesti di belah luar paha jangan di dalam paha oh dekat sebelah groin ha, ya bahaya munnya timpa ke depan kita pun pala akan kena timpa. And tip yang kelima, paling basic tip tu, kamu selalu pesan dengan biak juga. Commit dengan tackle kita orang. So, bila kita orang commit tackle, kita orang si akan tak agak-agak nak tackle opponent. Biarlah opponentnya badan kecil kah, badan besar kah, kita orang si akan tak agak-agak nak pola tackle. Mungkin kita orang tak agak-agak pola nak tackle, bila opponent melanggar kita orang, kita orang timpun yang sakit. And boleh injured so bila kita orang commit dengan tackle kita orang siap akan rasa sakit and dapat reduce injury ha, so ya dua penting jangan lupa nak commit dengan tackle jangan padah je aku nak tackle aku nak tackle tapi si juga commit dengan tackle so ya penting dua. so guys ya tadi lima tips yang kami kongsi dengan kita and harap tips tu nya dapat berguna kepada kita orang So tip stop punya bukan spesifik dari sini tapi nya ada juga dari pemerhatian kamu orang dengan tim sekolah dan dengan sida all boys lah apa yang kekurangan sida. So harap kita orang dapat implement dalam training and kita orang dapat nanggalah kita orang pun progress atau kita orang pun improvement dari masa ke semasa. Hmm. So, mungkin kita orang enjoy video dan lupa untuk tekan subscribe button And mungkin kita orang belum subscribe sila subscribe ke channel kami. Ia ah, ya, petanda kita orang menyokong kami dan suka-suka video ke Dato. Mungkin kita orang ada lagi idea or mock tips-tips lagi uh, ke tips untuk kick ke, untuk passing ke, or apa-apa aja yang berkaitan dengan rugby. Komen dekat below, kelak kami akan nangga and kami akan tanya-tanya dengan Sida All Boys, okay, dengan Sida Sam or Sida Squad Kebangsaan untuk tips-tips Sida. Uh. Ah. So, ya jangan hantar hari tak. Jumpa kita orang dalam video yang seterusnya.